ስም መስፍን ሻይባው ይባላለሁ። የወጣሁት ከሶረ ወረዳ ጃጅራ ከተማ ይባላል። ከጃጅራ ከተማ ነው የወጣሁት እና ከኔ ታናሽ ልጆችና ማዘር ነበሩ። እነሱን እየረዳው እየረዳው በቃ ጌታ ረድቶኝ ይህንን ህዝብን ለመርዳትና ወደ ውጭ ሀገር ወደ ሰው እሄዳለሁ ብዬ አሰብኩ። ችግርና በጣም አደጋ እንዳለው አወቅኩ። ያው እግር ጉዞ መቼም ያው በመንገድ ላይ ደግሞ ራብ፣ ጥማት፣ ችግር፣ ሞት ብዙ መከራዎች እንዳለ እዛ ማፑቶ ላይ አራተኛ መንግስት ላይ ዳር መጨረሻ border ላይ ነው የተያዝኩት። ጁንታው ብልጋደባ የሚባልበት እስር ቤት ላይ ታስረን ስድስት ወር ከምናምን ቆይቻለሁ። አሁን እኔ በቃ አይቼ በመጣው ማንኛም እንደ እኔ ብቻ እንዲቸገር አማክሬ ከዚህ መንገድ እንዲመለስ ሀሳብን መስጣት ነው። ለማንኛም ከዚህም በኋላም ቢሆን ለስራ በጣም ብርቱ ነኝ። እሱም ነገር አይከብደኝም። ከዛ እስር ቤት፣ ከዛ ጭንቅት ከእግዚአብሔር በታች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሰኝ የረደኝን አይ ድርጅትን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ የሚል ነው።